энэ хөгжлийг дэмжих энергийн их усүрийн найдвартай байдлыг хангах тухай хамгийн гол зүйл мэдээж эрчим хүчнийхээ салбарын хөгжлийг хангах, дотоодоос эрчим хүчийг хангах, төлөвлөлт, хөгжлийн бодлого, за шинэ их усүрүүдийн бүхий л одоо чиглэлүүд гарсан ажлууд төрүүчээсээ эхэлж байгаа. Энүүнийг бол шуурхаа явах ёстой гэж ингэж ойлгодог. Гэхдээ аль болохоор богино хугацаанд ашиглалтанд орох Гэхдээ эрчим хүчний том системд ямарваа нэгэн одоо сөрөг нөлөөгүйгээр блокуудыг нь жижигсгэж хийх замаар л явах тусмаа биднүүс жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг нөхөн хангаад явах болцоо бүрдэх ёстой. Нэг том блокоор тавьчихад 2 3 жил хүлээдгүйгээр жил жил ашиглалтанд орж чаддаг гэдэг юм уу? Тийм блокуудаар нь төлөвлөж хийвэл илүү л үр дүнтэй болох болов уу гэсэн ийм бодлогоо энэ дээр ямар одоо төлөвлөлт юмнууд байна уу гэж. Хоёр дахь асуудал мэдээж энэ эрчим хүчний их усүрийн нөөцүүдийн түшхэлсэн хувийн хөвшлийн хувийн хөрөнгө оруулалттай станцуудыг дэмжих хэлбэрээр бид бас энэ дотоодын их усүрийн нэмэгдүүлэх боловцоо боломж байгаад байх шиг байгаа. Энэ тэр бөөрөлжүүтийн станцтай адил төстэй ийм станцыг дамжуулах шугамынхаа хүчин чадлыг төшөглүүлээд байгуулчихвал болон 110 ч гэдгийм үү ийм одоо дамжуулах шугамтай газруудад одоо холболтынх нь дистанцыг шийдээд холбочиход бол би бол болцоо бүрдэх юм бэ. Энэ талаас нь судалгаа ер нь манай дээр хэрэг хийгдэж байна вэ гэсэн нэг ийм асуудал байна. Гурав дахь асуудал эрчим хүчний нөөц экспортод гарч байгаатай холбогдуулаад дотоодын дулаан үйлдвэрлэлийн жижиг аж ахуйнууд дээр нүүрсний чанарын асуудал яригдах гээд байна. Би бол ингэж хараад байгаа. Тэгэхээр чанартай нүүрсэн гадагшны экспортлох дараагийнхын энэ төвийн эрчим хүчний системийн байгууллагууд руу нийлүүлэх за тэгээд цаашаагаа орон нутгийн дулаан үйлдвэрлэлийн байгууллагууд руу нийлүүлэх нэг ийм л ангиллын юм руу явчих гээд байна. Тэгэхээр энэ дээр эрчим хүчний бодлого зохицуулалтаа хангаж байгаа байгууллага ямархуу байдлаар харж байна уу? Ямар зохицуулалт юмнууд байна вэ гэдэг нэг ийм асуудал байна. За дараагийн асуудал тэр 10 аймгийн дулааны станцын явц дээр яг тогтворон гишүүнтэй адилхан санал байсан. Дээр нь энэ асуудал нь шийдэгдээд явлаа гэхэд 24 оны 9 сарын 15 гэд ашиглалтанд орно. Тэгэхээр зэрэг 2 3 дугаар контрууд чи энийг хүлээж авах боломж их муу байгаа шүү. Энүүнийг одоо 24 оны төсөв ярихдаа холбогдох яамдуудынх нь хөрөнгө оруулалт тал дээр тусгуулмаар байгаа маа. Боловч За цааш ирсэн цайд хариулъя. За батчаал гүшин асуултанд хариулъя. Батчаал гүшин энэ жижиг блокуудаар яваад байхаар бас нэг хүндрэл байна. Таны ярьж байгаа нэг богино хугацаанд барьж ашиглах санхүүгийн хүндрэл багтаа гэдгээр уян хатан боловч энэ жижиг станцуудын нэг жиг нь үн өндөр гараад байна. Одоо энэ нүүрс шахлахын станцууд дээр бол одоо дөрөвдөх үеийн тоноглолууд гэдэг ингэх юм бол 350 мегаватт түүнээс дээш болоод явах юм бол тэр ультра суперкритикал гэдэг сэдвээр явах юм бол эрчим хүчний одоо ашигтуулын коэффициент жижиг дээрээ жишээлбэл 30 хүрэхгүй байгаа бол зарим дээр нь 47.8% хүрээд нэг жих нь үн буудаг ийм одоо хоёр талтай асуудал бий. Гэхдээ манай улсад баригдж байгаа шинээр баригдж байгаа турбинэд одоо дээдлийн хэмжээ бол бидний 150 дотор л байна штэ. Тэгэхээр манай э, нэгжийн үн бол энэ энэс шалтгаалаад бөөж өгөхгүй юм хүндрэл байгаа шүү гэдэг хэлье. За энэ эрчим хүчний салбар нэг хүндрэл байгаа нь зардал нь зах зээлийн хашаар гардаг. Үн дээрээс тохируулгатай учраас зах зээлийн үндэ очиж өгдөг. Энэс шалтгаалаад нөгөө банк эбл гэдэг шиг хувийн хөрөнгө э, э, салбарынхан хөрөнгө оруулаад ашиглаад гарах ийм нөхцөл байдал тун хомс байгаа одоо хамгийн анхны хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт бол энэ цахилгааны салбартаа бол энэ бөөрөлжүүдийн төсөл байна. Танаа аймгийн аймагт баригдаж байгаа. Хоёрдугаар хон дээр багнуурын бас гэдгийг хөрөнгө оруулагчтай, хувийн хөрөнгө оруулагч нар байгаа. Эдний үн тариф бол ер нь ерөнхийдөө бол 9 цент орчмоор худалдаж авах эрчим хүчний төв эрчим хүчний систем нийлүүлэх ийм одоо үнийг бий болгосныг хүчин энэ хоёр төсөл явж байгаа. Ер нь бол бидний Одоо бидний нэг 213 төгрөг маань яг 5.7 центээр бид нар дунджаар захлаа эрчим хүчийг хэрэглэгчд нийлүүлж байгаа. Энэ тоо олон улсын дундч руу явах юм бол нэг 9.5 10 цент хүрсэн тохиолдолд хувийн хөрөнгө оруулалтууд энэ эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулаад хэвийн бизнесийн ашигтай ажиллах ийм нөхцөл бүртгэр юм байл. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний салбарын бүр одоо либерал либералчл гэдэг бол магадгүй энэ 6 7 10 жилийн хугацаанд хийх бах энэ одоо үнийг бол индексчүүлж явахаас ондоо аргагүй нөхцөл байдалд тулчихсан байгаа гэдэг хэлье. За энэ дулааны станцуудын нөөцийн чанарын хувьд бол асуудал бий. Гэхдээ бид нар энэ юу өндөр чанартай энэ коксчих нөөцийг бол экспортод гаргаж валютын орлого олох хэрэгтэй баг. Хоёрдугаарт нөөц маань өөрөө харьцангуй үн багтаа тээврийн зардал өндөртэй учраас энэ дулааны станцуудыг аль ойр байгаа нөөцний станцуудаас нь төрөөчийн үе үеийн эрчим хүчний яамны салбарынхан одоо үндсэн тэжээлээр ингээд хангаад энэ төслүүдийг дулааны компаниудыг барьчихсан юм байна л. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг сөртэй өөрчлөлтүүд бид нар хийж чадахгүй гэдгийг хэлье. За тэр дөрөвдүгээрх нь бол тэр 10 аймагуд дээр дулааны станцууд баригдсан тохиолдолд хоёрдугаар конторууд одоо хэрэглээний халуунаас авах бусад хэрэглэгчдийг холбох худаг дэд бүтцүүд хийх гэх мэт ийм аймагуд орон нутгууд одоо хариуцах ийм зарим баг зарим аймагуд дээр бол энтэй холбоотой э, э, станц ихүүсэ барагдад урсны дараа дахиад 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтууд шаардлагатай ийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал э, хүнд байгаа учраас ямар ч бас нэгний ээлжинд ихүүсээр нэгдүгээр барьчих юм. Хоёрдугаар дэвш шаттайгаар аймгийн орн нутгууд бас орнуудгийнхаа төсвөөс тодорхой хэмжээний ихүүсээр байрлах бах боломжтой. Боломжгүй зүйл нь одоо улсын төсвүүдээр суулгах талаар одоо эдгээр аймагуудад сонгогдсон гишүүдтэй эрчим хүчний яам хамтарч ажиллана даа. За тодруулах уу? За жигждийн бочгол гишүүнийг минь тодруулна. Биднүүсийн өдрийн цагийн эрчим хүчний ашиглахгүй байгаа их усүрээр нь хід байгаа юм бэ. Одоо биднүүсийн шинээр барих гэдэг тэр зай хураагарын станц ер нь ашиглаж зохгүй байгаа нөөц боломжоо бүтэн хурааж авах болцоо бий юу тэр 200 юу чинь мегаватт чинь энэ дээр нэг тайлбар аваадах юм. За батхдахын чойжилсрын сайд. Батцарлагч нар өдрийн цагаар тийм өлөөдөл юм байхгүй. Диспетчер үндэсний төв дээр шаний бүгдийг горим хянаж байгаа. Одоо манай хуучин станцууд маань нэлээд тийм хуучирсан байгаа учраас бид нар цаглаа эрчимгүйж илүүдэх тохиолдолд одоо турбинуудыг нэг нэгээр зогсож засвард оруулах гэх мэт ийм байнгын тохируулгатай явж байгаа. Тэгэхээр илүүдэд байгаа юм байхгүй. За энэ э, дашврыг ашиглаад энэ 200 мегаваттаар цаглаастаа орж барьж байгаа сонсголтын дэд станц дээр. Энэ маань 200 мегаваттаар шөндөд цэнэглээд оргил э, э, ачааллын үед бол 80 мегаваттаар 2.5 цагаар одоо системийн э, дутагч байгаа хөөсөрөд нөхөд оролцсноо. 2023-аас 2024 оны өвлийн улирлын оргил ачааллыг бид нар бол ерөнхийдөө энэ сторож дээр суурилж давна гэсэн юм тооцоол Хариулт 1 минутанд л өгнө гэсэн. Багтна гэж. За, Бямсүрэнгийн хэм болон гэж шүү. Аюулгүй